テナップラディオ今日も聞こえるよ風で揺られ流れるステレオ刀刻む警戒のリズム思いを乗っけて届ける夢をよく晴れて空の真下僕らは遥かの未来目指しまして、ミスターひねぎにしね出発ざっと踊らなきゃ一発 今思い戦いの日々感謝するごとに溢れ立ちしのぎを削ったら高校いまだ続く高校先生父から与えできない誇りあふれて大きな怒り君にもらう温かいぬくもり明日への肩に生き抜くために Gotta say, I g o t a feel, I g o t a be a u today y t I g o t a s o u l I g o t a love, I g o t a Where to die. I carry you. Very happy was the my darling, my darling. Thank you friends, the mother and my friend.